ကိုမွတ်စလင်ညီနောင်ကမှားယွင်းမှုတစ်ခုတစ်ခုကျူးလွန်မိသွားတဲ့လူတွေရှေ့မှာပေါ်ထုတ်ပြီးတော့သူ့ကိုအကျက်ခွဲတာတွေမလို့ရဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာခိုးလေးတွေကြော်ဖြစ်အောင်ဒီအမားတွေကိုတွန်းပို့အောင်ပို့ပြီးတော့အတင့်ရဲလာအောင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့